masa dulu itu orang Papua itu tidak bisa makan nasi. Betul lah Pak? Betul. Kan sagu. Tapi sekarang makan nasi. Makan nasi. Para metak, mau dikalah. Iya, iya. Dalam mantra kita. Sana 10 ke buah leh. Pasok. Aku asal sa, kamu sebiar sapire, hitungannya naan. Saya teka tergantung kalau saya teka kakak hai lagi. Mana hero? Lepas nerima hero. Hmm. Kakek bisa cerita tidak bagaimana perjalanan orang Dayak di sini. Sejarah singkat saja, sedikit. Yang mana diperlukan? Sejarah eh, singkat. Sejarah singkat orang Dayak. Lawangan lah, lawangan hang daerah itu kalau hang bakat titir tampin kelihatan susah hur perkembangan nih Rona sadiah petati biasa mulai lah yang saya tahu lah yang saya tahu itu dari bapak aja kalau yang dulu dari bapak mungkin kurang tahu gitu nah, nah ke kehidupan orang Dayak di sini yang sangat dipentingkan oleh orang Dayak di sini yaitu bikin ladang tanam padi itu utamanya untuk dimakan itu, itu utamanya Nah, perkembangannya lain orang Dayak di sini, yaitu cari usahanya ke dalam hutan sana, jauh dari rumah. Cari kulit sawah, damar, gitu. Pantung, itu pakai usahanya dibawa pulang, jual. Gitu. Itu Nah, ini, eh, jadi urat, nih. Yuk, pulang ke rumah. Nah, Oke kalau selesai panen, panen padi itu dibawa ke rumah ya? Ya, dibawa ke rumah. Untuk digiling? Ya, dibawa ke rumah. Kita jemur, kering, giling untuk bikin berat. Digiling pakai apa, Pak? Pakai mesin. Mesin kubrik. itu buang kotorannya padi pakai buang kotorannya sudah dibuang kotorannya kita jemur dibuat jemur kalau padinya banyak itu disimpan petani namanya berat jadi petani bukan <laughs> ringan tapi bebas tidak ada yang mengganggu lagi mau tidur sudah panen begini terus pulang ke rumah itu mandi makan tidur nanti sore berangkat lagi <laughs> aduh bah masuk ini ini masuk ya yeah. Kalau sekarang kehidupan orang Dayak di sini sekarang itu lain lagi. Dia kan bisa tebas-tebang gitu bikin kebun karet. Jadi dia bikin kebun karet. perihara karetnya sampai besar, lalu dia sadap dijual nah itu kehidupan orang Dayak sekarang di sini itu Dayak sekarang lain dulu nah, di samping bikin ladang nah sesudah itu kebudayaannya itu masih kalau sakit itu dibelian pakai upacara supaya sembuh kan nah kalau tidak sembuh itu baru dibawa ke rumah sakit Nah, sekarang ada juga yang langsung di bawah ada juga tapi daya Kristen gitu nah itu sejarah singkatnya kehidupan orang Dayak di sini kalau kita mengingat kehidupan orang Dayak dulu dengan sekarang itu jauh bedanya artinya masih tenang masa masa sekarang dari masa dulu yang saya tahu <laughs> masa sekarang tenang hidupnya usahanya gitu suka-suka mau bikin ikan bikin kolam bikin apakah itu terserah saja tidak ada yang mengganggu itu sekarang aman rasanya kalau saya cerita yang dulu <laughs> itu saya tidak tidak pasti tahu kan riwayatnya kan.